Намек ясен. イーベ・デルチお前はもう死んでいる何おは匠でき n o 君がミミズだと思ったものはまだ鞘に入っているだけかもしれないんだからどういう意味を is dead.